Estem avui l'equip de recruitment eh, a la Fira de la UB de Ciència i Enginyeria eh, perquè realment volem apropar eh, el BCC a totes aquelles persones i a tots els estudiants i les estudiants que tenen un interès en la recerca i en el centre. M'he apropat en aquest estant perquè a mi m'interessa molt això de quantum modeling, simulacions, de proteïnes i tot això, i crec que el BCC és com el futur, i a més sempre m'han parlat molt bé del Mare Nostrum i aquestes coses, per tant m'interessa molt. I was looking for a potential collaboration for my master thesis because we need a lot of computational power and Barcelona Supercomputing Center is one of the high, biggest computational centers in uh, this part of the world. Eh, les animamos a que puedan enviar su currículum, que puedan enviar una carta motivacional para que pueda crearse ese vínculo entre el manager y el, estudiante o la estudiante, básicamente para que haya posibilidad de tener un contacto más cercano.